Urtzi behar baitut laburz bihaito bizi Izan dena izi Jiririn, jiririn, jiririn, jiririn, jiririn, eta amarretik zazpi gara etzkaraz daki donostiarrak. azpekan esaten da etzkara ezagutzatik eragilegara pasare ardu da hor da bezitxo bat daukagula, eta gu jauzi hori egiten laguntzera etorri gara guneak donostian daudelako euskaraz egiteko. Donostia prest dago euskaraz egiteko. Eta guk ere hori xe egin Baina horretarako orain gure txanda da. Gure hiek euskaraz bete behar ditugu. Eta hori nola egin? Begira, norbaiti lehenengo hitza euskaraz egiten diogunetik, gune hori euskalun bihurtzen dugu. Beraz, lehenengo hitza euskaraz egin behar dugu. Bigarren hitzak etorriko bada derrigor lehenengoa behar duelako. Batzuetan hitzak erintzun egiten ditugu. Beste batzuetan esan, irakurri, idatzi. Eta gaurkoan, lehen hitzak elkartu gaitu hemen. Mila eta erundaka kompromiso elkartu maramen Konstituzio plaza Euskaraz betetzeko. Plaza berria Euskaraz beteko dugu. Itzak, esan eta idatzi. baina zelotu dugu, elurren balotu. and, and Mozambique and they try to say, yeah, yeah, yeah, pick up, pick up. sello. ¡Chalo euskararen aldeko manifestua. Hizkuntza leku bada eta elkarregana zabatzen dizkigu ateak. Donostian, geuka hogeita bi mila lagun, baino gehiago gara euskeaz jakin edo euskera ulertzen duguna. Eunda hogeita bi ate dauzkagu zabaltzeko. Eunda hogeita bi leku ezagutzeko. Donostia, euskeraren iria da, eta lehen itza egiteko, egunerokoan euskera zaritzeko deia luzatu nahi dizuegu gaur. Tantokian, eskolan, etxean, kalean, denda, tabernan, Donostiako udalean ere, konpromiso hori hartu dugu. Zerbitzu, zerbitzu, abiatu ginen. Eta gaur, udaletxeko bulegoetan, prez gaude zu euskaraz hartzeko. Kulturetxe, liburutegi, museo, antzoki, eta kionegietan ere euskaraz hartuko zaitugu. Lehen itza, euskaraz esaten dizugunean, balia ezazu aukera. Donostian ere, euskaraz. Bueno, Euskeraren alde guztintzeko ikusten duzunez ez deno prez gaudenez, ba, denetan ere e, Euskera zartuko zaitu guru. E, eh, lehen itza, beti Euskera. Jatetxe eta taberetan ere, zuen zai gaude, guk lehen da bizeko itza Euskera zegin gode Kiroldegira, jaten nahi nizenean, lehen itza, Iroldegira joaten naizenean lehen lehenita euskarraz egiten diote. Nik ere euskarraz egiten dut. Baina, Victoria gukenean, antzokira, antzen zan bat ikustera joaten naizenean ere, euskaraz ahurtzen haute. Guneak prest daude, eta gu ere bai, donostiarrok ere bai, gazteok ere bai, euskara. Inorekin, seme eta lagunekin, euskaraz egiten du gure izkuntza zaharra bizirik dagoela. Leheneko hitza euskeraz egiten dudan bakoitzean, gune bat euskaldutzen du. Euskara ikasi bai, baina erabili ere egiten du. Euskararako atea zabaltzen dio ondoan daukadan ari. Hauzo eta herrietan, egian, grosen, altzan, amaran, Arte zaharrean, antiguan, martutenen, roiolan, erdialdean, aieten, ainorgan, ibaetan, zubietan, igeldon, intxaurrondon, ulian, bidebietan, ateak zabaltzen ditut. Itzegin eta hitza eragiten dut, amarekin ere euskeraz, aitarekin ere euskeraz, semealarekin ere euskeraz, lagunekin ere euskeraz, lankideekin ere euskeraz. Eta gaur, Donostia, gunez gune, auzo auzo, kalez kale, euskeraz betetzen jarraitzeko konpromisoa hartzen dut. Hemen gauden guztiok, euskeraz aritzeko konpromisoa hartzen dugu. Lehen itza, euskeraz egiteko. Donostian ere, Euskeraz.